assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan e, o'sha ishlayotgan obyektimizni effekti haqida gaplashamiz birinchi qiladigan ishimiz fotoga kirib e, o'zimizga o'sha chiroyli ko'ringan qanaqadir joyi tanlab o'sha yerdan e, rasmga olib olamiz Solchi mana shu yo'lakdan qiladigan bo'lsak, chiroyli ko'rinadi. Rasmga oldik. Xo'p, mana bu qismida kameramiz tepaga ko'tarib qolgan bo'lsa yoki qiyshayib qolgan bo'lsa, tuzatish uchun yordam beradi. Mana gorizontal yonini bossak o'sha bir yuz oltmish gradusda kameramiz turganligini bildiradi a bu qismi bo'lsa fokus qismi bo'lib asosan eksteryer qismida o'ttiz yigirma besh yigirma olti shu yigirma beshdan o'ttizgacha bo'lgan masofalarda eksteryer uchun qo'llaniladi misol uchun biza shu yigirma olti yigirma yetti qo'ysak yetadi Kameramiz yigirma yetti qo'yganmiz, yaqin bo'lib ketdi, sal uzoqlashtiramiz. Kamerani sal balandroq ko'tarib, o'zimizga qulay tarzda to'g'irlab olamiz. Qaysi joydan kamerani qo'ysak chiroyli ko'rinadi. Sal balandroq ko'tarib biza quvayotgan obyektimiz markazda turishi kerak iloji boricha ko'proq osmon ko'rinishi kerak yer ham osmon ham ko'rinib o'rtada obyekt bo'lib qolishi kerak misol uchun render qilayotgan paytimiz asosiy mm, binoyimiz chetda yoki burchagida qolib ketishi kerak emas iloji boricha o'rtada joylashib hamma tomonlama teng ko'rinsa chiroyli chiqadi. Xo'p, yana bitta joydan rasmga olamiz, chiroyli ko'rinadigan joydan. Misol uchun shu daraxt oldidan oladigan bo'lsak, shox-shabbalar tushib turib, qanaqadir chiroyli effekt beradi. Sal baland bo'lib ketdi, pastroq tushiramiz. bo'ladi shu holati rasmga olib tekshirib olamiz bu qismida mana mana shu hozirgi turgan holati custom stil holatida turibdi bu custom stil holati eng oddiy qism man misol uchun shu custom stil holatida mana render qilib qo'yadigan bo'lsak hozirgi ko'rinishini render qilamiz va oxirida e, final render natijasini o'zinglar ko'rasizlar hozir hech qanaqa effekt bermagan holatimiz и effekt berilgandan keyin qanaqa holatda bo'lishini o'zinglar farqlaysizlar mana renderbotda hozir biza hech qanaqa effekt bermadik <coughs> ana rasmni ko'ramiz mana endi bunga hozir effekt berib mana mana shu holatida yana oxirida final renderini ko'rsatamiz inshaalloh boshladik okayni bosib olamiz Xo'p, bu custom stilda ichiga kiradigan bo'lsak mana hozir biz hozir custom stillamiz ichiga kiradigan bo'lsak mana har xil effektlar turibdi bu effektlar mana realistik down overcast interior night color sketch bularni hammasi tayyor bizga shablon sifatida berilgan effektlar hisoblanadi misol uchun mana biz downni oldik davnogamizni mana tayyor qanaqadir bizga effekt berildi mm, bu effektlar o'zi asosan mana mana shu ko'rayotgan realistik davn hammasi qanaqa qilib yasalgan bu qayerdan bizga shablon bo'lgan buni bu yasalganini hozir ichiga kirganimizda mana chiqib turamiz mana mana bitta fx bor mana fxni ichiga kiradigan bo'lsak mana har xil effektlar mana mana shu effektlarni e, birlashtirish natijasida mana lighting bor vaza kamera animation mana hammasida har xil effektlar bor mana mana shu effektlarni birlashtirish natijasida bizga shablon down mana mana shu shablonli night hamma realistik hamma narsa mana mana shu fx dagi elementlarni e, effektlarni birlashganidan tashkil topgan biza asosan overcastdan foydalanamiz o'zimiz ham fxda mana mana shunaqa e, effekt yaratsak bo'ladi lekin bizaga o'zimiz yaratganimizdan tayyor shablonni o'zgartirib foydalanganimiz ko'proq osonroq bo'ladi ham vaqtdan yutamiz ho'p bu yerda overcast kirdik mana mana shu yerdan har xil fxdagi elementlar mana ko'rayotgan bo'lsanglar ho'p birinchisi sky bu yerda osmon osmonni mana shu galochkani bosib qo'yamiz boshqa hech qaysi narsaga tegmaymiz hozirchalik keyingisi fok fokda asosan mana mana shu ishlayotgan joyimizni orqa joyini tuman sifatiroq qilib beradi типа e, shahar yoki nimadirlarni qilib e, shahar loyihasini qilinayotganda oldimizdagi turgan narsa tiniqroq orqada turgan narsa sal xiraroq bo'lib turadiyu ana o'sha effektni berish uchun bizga fok kerak bo'ladi mana ko'rayotgan bo'lsangiz qancha yaqinlashtirgan sarimiz tumanga o'xshab yaqinlashdi mana orqa tomon sal xiraroq bo'lib turibdi bizaga mana shu effektni fog yordamida chiqarsak bo'ladi ho'p bundan chiqib turamiz keyingisi sharpa sharpani ja unaqa ko'p qorish kerak emas chunki g'alatiroq bir narsa bo'lib qoladi buni sal ko'p emas ozgina nol bir emas nol birdan sal kamroq qo'ysa yetadi keyingisi explore bu bizada asosan shu obyektimizni yorug'ligiga xizmat qiluvchi element buni o'sha effektimizni natijasiga qarab ko'proq kamroq qilishimiz mumkin keyingisi color correction color correctionda biz qo'yotgan obyektimizni temperaturasini boshqarishimiz mumkin ya'ni qish faslini tasvirlamoqchi bo'lsak ko'proq ko'k rang ko'kroq rangga olib borishimiz mumkin agar yoz issiq fasllarni qilmoqchi bo'lsak misol uchun kunduzgilarni kunduz o'sha э, sarg'aytibroq qilishimiz mumkin bizaga hozir lekin э, nol ikki yetib qoladi opasini ham sal shunaqa qilib regrovka qilib qo'yamiz kontrastni sal ko'paytiramiz ana nimaga xizmat qilishi brightnessni sal kamaytirib qo'ysak uncha ko'p quvurish kerak emas yetadi mana shu bo'ladi mana shu nol beshlar tursa ho'p keyingisi reflection reflectionni hozir biza teng o'tiramiz oxiri final qismida sizlarga o'sha reflectiondan tashqari qo'yadigan narsalari bor o'shani ham sizlarga tushuntirib qo'shib o'tib ketaman Xo'p, keyingisi, ikkinchisida Hyperlight. E, Hyperlight ham hech nimasiga deyishar emas, galochkani bosib qo'yamiz. Yetadi. <clears throat> keyingisi Skylight. Skylightda unda ham hozir hech nimasiga tegilmaydi. Ikkita galochka bosib qo'yiladi. Bularga tegish shart emas. Oxirda final final render qo'yayotgan paytimizda ultraga o'tkazib qo'yamiz ну hozir shart emas bizaga ja unaqa hop bu yerda yana kamchiliklar bor biza fxga kirib san quyosh qo'shishimiz kerak chunki hozir biza ishlayotganimizda biza quyoshni obyektimizga quyosh tushib turishi kerak quyosh tushganda ancha realniy bo'lib chiqadi <coughs> xo'sh mana boshqaramiz mana ko'rayotgan bo'lsanglar pastki qismida quyoshni aylantiramiz tepa qismida quyoshni botishi va chiqishini boshqara olamiz unroq Xo'p, sun brightness sun brightnessda e, quyoshni yorug'ligini yorug'lik kuchini boshqara olish mumkin yorug'lik qo'yayotganimizda asosan masha daraxtlar qo'yganmiz yoki qanaqadir o'simliklar qo'yganmiz ana o'sha o'simlik daraxtlarni soyasi ham ko'rinishi kerak sun brightness janaqa ko'p qo'yish shart emas mana mana shu ozgina qilib qo'ysak yetadi ho'p endi quyosh kattaligi ham javnaqa katta rol o'ynamайды shuning uchun o'sha brightness bilan boshqa qilib o'tirsa ham bo'laveradi Xo'p, o'sha daraxt va o'simliklarni soyasi bilan ko'rsatsak ancha ishimiz chiroyli chiqadi shuning uchun iloji boricha obyektimizga ham quyosh tushishi kerak ham mana shu daraxtlarni soyasi o'simliklarni soyasini biz chiroyli tarzda ko'rsata bilishimiz kerak iloji boricha mana shu holat ham yomon emas Roche. bo'ladi mana mana mana arz bo'rtib chiqqan joylari o'zini soyalari bilan chiroyli effekt ko'rsatyapti. shu holatda ham yomon emas. Xo'p, keyingisi bizaga mana bu 3 Max dasturida HDR raylar qo'yiladi-yu, bu o'sha dunyoni o'zini HDR raylar, har xil holatlari bor. Cloudy, Evening, Morning, sunkes Clear, Night Mana har xil bulutli oddiy quyoshli holatlarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, buni to'g'rilaymiz. Mana ikki tiray qo'ydik, lekin nimagadir bizani ikki tiragimiz ko'rinmayapti. Sabab, e, biza tepada fok, fokni ishlatganmiz. E, hozir chiqib turamiz mana. Fokni agar o'chirib tursak, bizada o'zi qanaqa ko'rinayotganligini bilishimiz mumkin uni o'chiramiz mana o'chirgan holatda biza o'zimizga mos o'sha hdrga osmonni topib qo'yamiz xo'sh sal aylantiramiz bulutli bo'lib ketdi mana shu bu brightness bilan osmonni yorug'ligini boshqara olamiz ja bizaga hozir osmon unaqa yorug' bo'lishi shart emas chunki hozir biza e, yomg'ir yog'ayotgan effekt bilan birgalikda qilmoqchimiz yomg'ir yog'ayotganda ja unaqa yorug' bo'lmaydi lekin ja unaqa bulutli ham qilish niyatimiz yo'q Shunga shu ichtirak bo'ladi. E, Boygisi yaxshimidi yoki hop boyigini qo'ya qolamiz birinchisi yaxshi edi Boreču. Isten zár. Jobbra csak itt. fördern. bo'ladi mana shu chotki mana soyalari bilan chiqib ko'rsatib turibdi ho'p keyingisi fogga yoqamiz va to'g'irlab olamiz sari sal mana. Osmon ko'rimga qot. Ko'p emas, ozgina. Mana orqa tomonni ko'rayotgan bo'lsanglar, orqa tomonga archalar xiralashib xiralashmay shunaqa qanaqadir effekt hosil qilyapti sal kamaytiramiz yana ozgina hop bo'ladi shu hop bizaga hozir endi shadow qurili Gudray. Bu Gudray nima qilib beradi? Quyosh nurini bizga yaqqol ko'rsatib beradi. O'sha quyosh qanaqadir daraxt yoki e, daraxtlarni barglari bilan urganda qanaqadir quyosh nuri boshqacha ko'rinadi-yu, ana shunaqa effektni bizaga Gudray ko'rsatib beradi. Xo'p, shadow qo'yildi. skylight ball, keeper light giperlight ham bor ekan hop skylightdan hop yomg'ir effektini beramiz yomg'ir effektini berishimiz uchun bizaga precipitation bo'limi kerak bo'ladi buni qancha ko'paytirsak qorli effekt bo'lib qoldi bizga hozir qor kerak emas shuning uchun hozir buni kamaytirib e, yomg'irli effektga aylantiramiz buni sal ko'pa kamaytiramiz hop yo yomg'ir yog'ayotganda ho'l bo'lib turadi ja mana bunaqa qilsak qo'lning suv bo'lib ketishi ozgina yer ham ko'rinib turishi kerak ozgina yerlar ho'lam bo'lib turishi kerak shuning uchun mana ozgina yerni ham ko'rsatamiz shilta bo'lib ketishi kerak emas ho'p yomg'irni yog'ish tezligi bu bu qancha ko'pligi yomg'ir biznikicha unaqa ko'p bo'lishi shart emas jala yog'dirmaymiz ozgina e, tomchilayotgan yomg'ir yog'ib yomg'ir o'sha tugayotgan и tomchilayotgan qanaqadir effektni ko'rsatish niyatimiz bor e, yomg'irni razmerini sal kichraytiramiz mana katta kichik qilsa bo'ladi bu yerda Bitta sal kichaytiramiz mana hop yetadi hozirchalik hop keyingi effektdan qildik animation text ga hop hop bu juda ko'p bo'lishi shart emas atrofini qora qilib ko'p emas ozgina qoraytirib qo'ysa yetadi ko'paytirib yuborsak bo'lmaydi ho blum blum bizga kerakmikin yo blum bersak judayam yorishib ketdi tinchgina blumni o'chirib tashlab qolamiz kerak emas blum Так. Xo'p, bizaga bu effekt bizaga ishimizni realni ko'rsatishga xizmat qiladi. Sabab biza shu hayotda nimadirga qaravotganimizda asosan o'sha qarayotgan markazimizni ko'ramiz va o'sha chetlari biroz mana xiralashgan ko'rinadi lekin bizga bu bilinmaydi shuning uchun biza mana mana shunda ko'p emas bu hozir juda yam maksimal darajada ko'rinishi bizga yam ozgina qilib qo'ysa yetadi uncha bunaqa ko'payib ketishi shart emas ko'p emas ozgina qilib qo'ysak yetadi mana o'sha nol bir и nol qilganimizdagi holatdagi farqi keyingi elementlardan bittasi Types of files bu e, nimaga xizmat qiladi? Oldimizda turgan qanaqadir obyektni tiniq qilib, orqadagi obyektni xiralashtirishga yoki bo'lmasa oldimizda turgan obyektni xiralashtirib, orqada turgan obyektni tiniqlashtirishga yordam beradi. E, bu obyektda asosan video olayotgan jarayonda e, ishlatsak ko'proq Э, ishimiz juda yam chiroyli chiqadi. Video animatsiya qilinayotgan jarayonda mana xiraroq qilsak qaysi joy tiniq qaysi joy xira bo'layotganini aniq ko'rinishi ko'rishimiz mumkin mana backgroundni boshqaradigan bo'lsak o'sha tiniqlashayotgan joyini uzoq yaqin qilsa bo'ladi a bu o'sha uzoq yaqin bo'layotgan masofani belgilab beruvchi distance mana qancha joy tiniqlashtirish qaysi joy qancha masofasida tiniqlashini belgilab beradi bu focus distance backgroundda biza uni boshqaramiz biroz orqada archilini dahrani ozgina xiralashtirsang asosiy tiniqlashadigan obyektni o'rta izdaniyamizga qo'yamiz sal ko'payib ketdi hozirgi holati bo'ladi. Xo'p, keyingisi global hammamiz bu globalda e, nurlar bir-biriga ranglar bir biriga отражение отражение berishi bir biriga urilishi ho'p ehm, biza bitta rasmga oldik va u olgan rasmimizdagi effekt ikkinchi e, olgan effektimizga bog'liq emas shuning uchun e, bunga alohida alohida ikkinchisiga rasmga olinadimi videoga olinadimi hammasida alohida alohida effekt qilinadi misol uchun bu effektimizni kopiya qilishimiz uchun uchta tochkani bosib mana bu bitta effekt kopiyani bosamiz va ikkinchi rasmga o'tib xuddi o'sha uchta nuqtani bosib hop past effect listi bossak o'sha o'sha birinchisimizda qilgan effektimiz xuddi o'sha holatda ikkinchi listimizga ham o'tadi faqat bu yerda hozir biza quyoshini ozgina quyosh bilan mana bu xiralashtirganimiz o'shalarni to'g'irlab olishimiz kerak birinchi bo'lib quyoshni to'g'irlaymiz <clears throat> hozir mana mana bu daraxt egi soya bo'lib turibdi u uni iloji boricha o'sha quyoshli qilib ham mana boya quyosh nuri tushadi degandimu mana mana bu daraxt mana mana bu shoxlarni orasidan tizuv tizuv bo'lib quyoshni nurlari tushyapti mana ko'rayotgan bo'lsanglar ana lekin shu holatda ham qo'ysa chiroyli ko'rinmayapti lekin bizani asosiy binoyimizga quyosh yaxshi tushmayapti shuning uchun biza ham chiroyli bo'linishi kerak ham binoyimizga quyosh tushib turishi kerak ho'p bu tomondan sal pastroq tushiramiz e'tibor ko'tarsam yog'inlashmash obyektimizga quyosh tushyapti hop kameramizni tepa qismida ko'rinib turgan shox-shabbani sal xiralashtiramiz uncha ko'payib ketsa ham bo'lmaydi hop distansni asosan uyga qaratamiz hop bunaqa mana quyoshni soyalari boyitgandek tushib turibdi. Bizaga yana kerak bo'ladigan hop quyosh soyasini sal kamaytiramiz. Yo bunaqasi ko'payarkan. bunaqasi sal kamaytiramiz. ko'rinib turishi kerak lekin ja ko'payib ketishi kerak emas hmm, shu nol besh nol yetti qilsa bo'ladi ho'p hozirchalik qilgan effektlarimiz mana shunaqa holatda bo'ldi qo'shimcha yana bitta effektni rasmga olamiz boya hovuz suv bor joy ham bor edi o'sha yerdan ham bitta rasmga olsak mana shu yerdan hop biza mana qo'ydik sal mana to'g'ridan qo'yib olsak daraxt hovuz tushsa mana sal uzoqlashtiramiz uzoqlashtirganimizda bizaga devor xalaqit beryapti devor bizani kameramizni chiroyli qo'yishimizga xalaqit berib to'sib qo'yyapti buni qanaqa qilib qilamiz uning uchun oldin birinchi mana shu to'g'irlab olib qaysi joyga qo'yganda chiroyli ko'rinishini bitta rasmga olib Э, birinchi qiladigan ishimiz birinchi va ikkinchilarga qo'ygan effektimizni botga qo'yib olishimiz kerak э, sabab mana bu near clip plane mana mana shuni bosib bizni devorni olib tashlashimiz mumkin birinchi bo'lib effekt qo'yib keyin э, near clip plane qilishimiz kerak sabab Э, agar birinchi yer qo'yib uni to'g'irlab keyin birinchi ikkinchilarga qo'ygan effekt qo'yadigan bo'lsak e, birinchisida qo'ygan o'sha yer yana yo'q qolishi mumkin ho'p mana effektni qo'ydik yerni endi qaysi joydan chiroyli ko'rinish ho'p mana kamerani to'g'irlab olamiz sal yaqinlashtirib endi to'g'irlasak bo'ladi bu tomonga ko'payib ketdi sal kamerani to'g'irlab sal pastroq tushiramiz Probleme sind. bu yerda yomg'ir yo yomg'ir adashmasam yaxshi turibdi quyoshni regirovka qilish kerak hozir bu yerda quyoshni o'zgartirishimiz kerak ho'p uchun sanga kiramiz sal teparoqdan ko'ramiz. Xo'p. Iloji boricha daraxt soyalari ham ko'rinishi kerak, chunki render bo'lgan vaqtda daraxt soyalari baland bo'lib tursa judayam chiroyli ko'rinadi. Qaysi tomonlama devor ham botdi hozir. Hozir quyosh qo'yishimizdan qarab qaysi joyda chiroyli ko'rinsa, o'sha joyda qolamiz. Xo'p. sal kamaytiramiz mana daraxt soyalari tushyapti sal pasaytirib uh, near clip lane'ni Orqa tomonidagi oyna o'sha interyer qismini sal xiralashtiramiz. Iloji boricha o'sha ichida nima borligini ko'rolmaslik uchun sal xiralashtirib, asosiy fokus, asosiy obyekt daraxt, va oldimizda turgan suv havzasiga qaratamiz. bo'ladi mana shu hozirchalik hop endi quyoshni ozgina to'g'irlaymiz sortiramiz. va o'sha o'zgartirganimizdan keyin rasmga olamiz ham eski holat shundoqlik tushib turaveradi ho'p mana bugun sizlar bilan bugun effekt render qilishga tayyorladik effekt qilib bugun mana uchta kadrni inshaalloh renderga tayyorlab qo'ydik